Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda küçük bir gezi yapıyoruz. Timur abiyle beraber. Timur abiyi tanıyanlar bilir. Benim ehliyet hocam. Şöyle bir turlayalım dedik. Benim motoru birileri gasp etmişti Harley Davidson'ı. <laughs> o yüzden Timur abinin ders motorlarıyla bir küçük bir dolaşmaya çıktık. Şöyle bir gezelim, tozalım. Biraz Rotterdam'a gideriz belki. Kadın çığlık attı. <laughs>